Hello, it's me Dipesh Pasnet and we are at Lakeside. Malandi <laughs> we can see Hassan Chaudhary. Hassan Chowdhury and uh, Praveen. Yeah. And Sibyl. Sibyl from Sibyl. CD. And I'm from I'm Dipesh Pasnet from Automobile. Auto Gang. Auto, Auto guys. Auto Gang. Not me. Okay. तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्या उहाँको एकदमै राम्रो थियो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु सबै सब्सक्राइब गर्नु अति नै आवश्यक छ होइन मेरो तालु कस्तो छ तालु हेर्न सक्नुहुन्छ होइन उहाँको अनि भर्खरै हामी कहाँ गएर आयौँ हामी भर्खरै अहिले चोक पुगेर आयौँ त्यहाँ हामीले दुई तिनवटा हजुर हजुर ठुम्का लगाएर आयौँ हजुर हजुर म मनोज कोसँग नाचेको नि आजको एकदम सबैले जनताले नै जान्न चाहेको कुरा सुस्मिता पराजुली सुस्मिता पराजुलीको बारेमा दुई शब्द केही जाओस् न केही जाओस् पराजुली डब्लुआरसीको एकदमै हजुर हजुर अजिबको डान्सर हो हजुर हजुर हामी उहाँको डान्सको वर्णन गरेर अहिले साध्य छैन हो अनि हाम्रो प्रवीण कोसँग नाच्नु भयो म नाचेको भन्दा ए मेरो पार्टनरको नाम चाहिँ आकृति भण्डारी हो कुन कुन डिपार्टमेन्टबाट मेकानिकल डिपार्टमेन्ट ए हजुर हजुर उहाँको बारेमा दुई शब्द उहाँलाई मतलब डिस्क्राइब गर्दा कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ त्यसै गरी एउटा हो भेरी ट्यालेन्टेड डान्सर होइन हजुर हजुर डाउन टु अर्थ हजुर हजुर हजुर त्यसै गरी हाम्रो हसन चौधरी रोकन ओ भ्याइएकै छैन अरे हजुरको एकदम लिमिटेड टाइम छ है लिमिटेड टाइमभित्र भन्नुपर्छ हजुरले होइन त्यो चाहिँ first first partner dance partner हजुर हजुर फर्स्ट डान्स पार्टनर उहाँको कति धेरै डान्स छ कतिवटा पार्टनर छ हो साइको साइयाको त्यो डान्सर डान्स पार्टनर चाहिँ लेग साइडमा छ तिरबिर तिरबिर चाचरीमा चाहिँ लक्ष्मी लक्ष्मी महरा हो महरा महराजी हुनुहुन्छ हजुर हजुर उहाँ पनि भेरी ट्यालेन्टेड डान्सर हुनुहुन्छ हजुर हजुर त्यसै गरी हाम्रो अब म हसन चौधरीतर्फ जान्छु ओके हाम्रो हजुरको लागि नि सेम प्रश्न होइन जुन अरू उहाँ दुईजना हजुरको डान्स पार्टनरको नाम के हो <laughs> मेरो डान्स पार्टनरको नाम भनेको अलिसा पन्थ हजुर अलिसा पन्थ कुन त नाममा मिस्टेक नगर्नुहोस् होला हजुर हजुर रिसा मान्छे चाहिँ नाम मिस्टेक ओके अनि त्यसपछि हाम्रो डिपार्टमेन्ट कुन चाहिँ हो डिपार्टमेन्ट चाहिँ भुरीको अफकोर्स डब्लुआरसीबाट त हुने भयो डब्लुआरसी पचहत्तर सालको होइन हजुर हजुर जियो जियोलोजी ओ जियोलोजी ल सम्पूर्ण जियोलोजीहरूलाई नि यो हो जियोमेटिक्स हो जियोमेटिक्स जियोलोजी मैले तिमीलाई चेक गरेको यार ए जियोमेटिक्स बिना इन्फर्मेसनको ब्लगिङ नगर ओके यो केही छैन गल्तीबाट नै मान्छेले सिक्छ होइन सो हामी अब जाँदैछौँ उहाँको डान्स पार्टनरको बारेमा केही शब्द चाहोस् डान्स पार्टनर भन्नाले डाइरेक्टली नै नाचेको चाहिँ छैन होइन तर मलाई सोचेकोमा नाचेको चाहिँ एकजना नाम भनिदिनुहोस् शिक्षा हुनुहुन्छ होइन शिक्षा के हो थर के हो एक्चुली मलाई थर थाहा छैन होइन मलाई सोध्न सक्छु अर्को पार्टनर अर्को पार्टनर भन्नाले म सँगै छिरेको चाहिँ दुईजना मणि श्रीलङ्का र अर्कोको नाम पनि मलाई थाहा भएन सरी म इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर बिचरा उहाँले हामीलाई हामीले इन्फर्मेसन लिक त गऱ्यो तर उहाँले इन्फर्मेसन लिक गर्न चाहनुहुन्न होइन होइन त्यस्तो होइन होइन त्यसै गरी हामीले यहाँ देख्न सक्नु सक्छौँ यहाँ साइको साइको साइको साइको लास्ट गीत भन्नु त उलाला उलाला उलाला उलाला बाला बाला बाला बाला त्यसै गरी हामीले यहाँ यहाँ लैजाउँ होइन पत्ता लिएर जाउँ हाम्रो हजुरहरू सुको नाम भनिदिनु सुरु गरिहाल बिस मिनट बसाउँछ फेरि त्यहाँ बिजी हुनुहुन्छ बिजी हुनुहुन्छ होइन त्यसै गरी अब हामी जाँदैछौँ जाँदैछौँ यहाँ आइपुग्नु भएको छ हेलो हेलो हेलो हजुर उसको नाम भनिदिनु होला मोनिका डान्सबाट पनि भनिदिनु मोनिका है हजुर हजुरको नाम हजुरको नाम हजुरको नाम हजुरको नाम हजुरको नाम हजुरको हजुरहरूको नाम शुभ नाम भनिदिनु होला लक्ष्मी अनि हो चाहिँ मेरो डान्स पार्टनर हो होइन मसँग नाचेको थियो तर खासै राम्रो चाहिँ नाच्दैन तर ठिकै छ होइन उहाँको नाम शिक्षा शिक्षा पुरा नाम शिक्षा यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ स्मृति है त्यसै गरी okay okay okay last not last but not the least हामीसँग हुनुहुन्छ Sagar Sagar Raj Paudel and our blog stop now bye season मानिसमा भेट भयो